каких-нибудь особенных затрат создан этот самогон. Не секрет, что лучший и одновременно худший алкогольный напиток в мире – это самогон. В некоторых странах он зачастую стоит очень дешево, а потому и популярен. Самогон, он как лунный свет в конце тоннеля или в лесу, поэтому муншайн – это еще одно образное название незаконно отгоняемого алкоголя. Поговорим о нескольких разновидностях крепкого алкоголя всего мира, которые стоит попробовать, прежде чем умереть. Да, некоторые из видов самогона – величайшие достижения человечества по перегону основы, содержащей алкоголь. Они производятся небольшими партиями, с применением естественных ингредиентов, помноженных на долгие годы выдержки и опыт поколений. Но в то же время самые худшие алкогольные напитки домашнего пивоварения могут привести к слепоте или даже к смерти, особенно в африканских и азиатских странах. После такого предупреждения можно приступить к путешествию по самым известным видам самогона в мире. Самогон – арак, Иран. Несмотря на то, что в Иране строго запрещено употреблять алкоголь, его не так сложно найти, если вы знаете правильных людей. За внешним фасадом благочестивости этой исламской страны процветает черный рынок проституции, азартных игр и, конечно же, алкоголя. Арак – традиционный напиток Ирана, а также таких стран, как Ирак, Иордания и особенно Ливан. Оригинальный арак имеет анисовый аромат, и обычно его пригоняют из ферментированных фруктов. Самогон Бимбер. Польша. Польский алкоголь в магазинах в целом отличается довольно высоким качеством и не очень дорого стоит. Тем не менее, есть люди, которые предпочитают напитки домашнего приготовления. Бимбер – один из них. Его изготавливают из картофеля или фруктов. Скорее всего, найти самогон в Польше не сложнее, чем в других центральноевропейских странах, таких как Венгрия или Словакия. Если, конечно, знать, к кому обратиться. В польских деревнях пьют пиво как воду и водку как пиво, то есть бимбер – это только следующий шаг после пива. Официально домашняя дистилляция является незаконной в Польше с 2004 года. Но власти делают обычно очень мало, чтобы люди перестали этим заниматься. Самогон Кашеса, Бразилия. Если вы устали от Копакабана, то можете посетить внутренние районы Бразилии. Сельская местность самой большой нации в Латинской Америке имеет отличную культуру самогоноварения, похожую на ту, которую можно встретить на Балканах. Многие фермеры производят кашицу из сахарного тростника или других спиртов. Качество этих напитков обычно превосходно. Самогон Чача, Грузия. Как известно, Грузия – это прежде всего страна виноделия. Неудивительно, что традиционный крепкий алкогольный напиток также изготавливается из винограда. Однако чачи также называют и самогон, изготовленный из других фруктов, таких как инжир, апельсины или даже шелковица. Изготовление собственной чачи не является незаконным в Грузии, и поэтому многие жители сельской местности поддерживают эту традицию. Процент содержания спирта обычно составляет от 45 до 60%. Самогон Куша, Гватемала. Это коллективное название для спиртных напитков, изготовленных из ферментированных фруктов, Хотя Куша очень популярен в сельской местности, не все из них безопасны для питья. Поэтому местный гид, которому вы можете доверять, очень важен. Самое интересное в Куше то, что он используется для ритуалов майя и празднеств. Также шаманы плюются этим напитком с очищающими способностями на своих пациентов, чтобы их исцелить. Самогон Хаконуи, Новая Зеландия. Слово происходит от названия одноименных холмов, которые расположены в южной части Новой Зеландии. В XIX веке холмы Хаконуи приобрели репутацию местности самогонщиков, сравнимую с известностью гор Апалачи в США. В настоящее время домашняя дистилляция в Новой Зеландии больше не запрещена и считается фольклором. Достойный пример для многих других стран. Самогон Ланди, Исландия. Как и многие другие скандинавские страны, Исландия имеет довольно плохую систему, когда речь идет о контроле над обращением алкоголя. Его трудно достать и стоит он очень дорого. Самогон Лао-Лао, Лаос, рисовая водка. Раз уж есть рисовое вино, то почему бы не быть и рисовой водки? Легальные алкогольные напитки в Азии обычно содержат от 10 до 20% алкоголя, но не лао-лао, который обычно перегоняется в дистилляторе 5 раз. Самогон Moonshine, Соединенные Штаты Америки. В англоязычном мире самогон называют moonshine – лунное сияние. Изобретение слова приписывается сэру Вальтеру Скотту. Так оно или нет, но термин довольно точно отражает условия производства нелегального напитка. Скрытно, под покровом ночи. Культура изготовления самогона в Соединенных Штатах возникла во второй половине 19 века после введения земельных налогов. Сердцем самогоноварения стали горы Апалачи. Самогон Писка, Перу. Самое замечательное в национальном самодельном алкогольном напитке в Перу – это то, что каждый может производить и продавать его столько, сколько захочет, поскольку никаких правил вообще нет. Это совершенно уникальный случай американского континента. Довольно легко можно найти хорошее, качественное писка по разумной цене. Самогон. Россия. Этот российский напиток в основном изготавливается из того, что есть под рукой. Из любого, даже самого дешевого сырья. От солодового зерна как в традиционном самогоне, до свеклы, картофеля, хлеба, фруктов или просто сахара. Русские не отличаются особыми изысками при домашней дистилляции. К сожалению, нет данных, чтобы подсчитать, какого напитка россияне потребляют больше – самогона или водки. Процент алкоголя в самогоне может возрастать до 80%, и, к сожалению, не все такие домашние напитки безопасны для питья, как в Европе. Сеня, ты уже дошел до кондиции? До какой? До нужной. Самогон вараги, Уганда. Является очень небезопасным напитком для употребления. Это традиционный джин, изготовленный из бананов. Ну а что же Украина? Наша страна тоже имеет свой уникальный напиток – горилку. Название происходит от слова «гореть», так как самогон не просто настаиваться на перце, но должен содержать достаточный процент спирта, чтобы гореть. В настоящее время горилку изготавливают разве что для особых случаев. Есть и другие виды настоек. Но в селах, где преимущественно изготавливают самогон, в качестве самых распространенных ингредиентов используют сахар и дрожжи. Там же в селах самогон играет роль своеобразной валюты, которая рассчитывается за работу или услуги. Не забывайте также подписываться и ставить лайки.